keep keep نگاه داشتن حفظ کردن چیزی keep keep your eyes open keep your eyes open keep نگه داشتن یا حفظ کردن your eyes یعنی چشمان شما open باز keep your eyes open چشمانت را باز نگه دار keep your eyes open Keep your eyes open. Can you keep a secret? Can you keep a secret? Can you یعنی آیا شما می توانید You can یعنی شما می توانید و can you حالت سوالیه Keep نگه داشتن یا حفظ کردن A secret Secret یعنی راز A secret یعنی یک راز Can you keep a secret یعنی آیا می توانی یک راز را نگه داری یا آیا می توانی راز نگهدار باشی؟ Can you keep a secret? Can you keep a secret?